Okey, sekarang aku uh, bersama dengan Api Cewek. Okey, Api Cewek, bagaimana rasa rasanya dapat jam jam baru ya? Ha? Itu bukan jam Api, jam kakak. Hmm? How jam. does it feel? Ha. Bagaimana rasa? Okey guys, aku Daniel and welcome to the script. So, pada video kali ni, aku hmm. nak uh, pergi bagi ni, nampak ni. Okay, aku tak boleh tunjuk gambar ni, gambar YB ni. Okey, buat thumbnail. Okay. So total kat sini lebih kurang dalam 500 lebih ke 3-400 lebih kurang macam tu lah So uh, korang ikutlah kita punya journey And yeah, jangan lupa subscribe, like, comment and share And kita jumpa je lagi Okay guys, sekejap, sekejap, kamera shaky Okay guys, salam maghrib and Okay guys, salam maghrib So, uh, basically kita dah habis bagi-bagi tu semua And aku dah tunjukkan tadi uh, Video-video vlog yang aku record lah sikit-sikit Aku tak sempat nak buat vlog time tu, bercakap-cakap time tu Agak awkward, agak malu segan juga Sebab dah lama tak buat vlog dekat open kan mana hakimnya? Okay, so guys, sekarang dah pukul 12.30 malam And Tadi kita ada, aku ada record sikit video yang kita pergi bagi-bagi Ayam dengan ikan And aku ada bantulah dekat situ tapi aku tak sempat buat vlog aku just record je and beberapa part aku just record je so video sampai sini je if you guys like the video just hit the thumbs up button subscribe to our channel and share this video to your to your to your friends or siapa-siapa je and yeah aku dah nak escape down space assalamualaikum bye bye ciao